Это феста Жунина! На входе вы покупаете вот такие жетончики, а потом на территории эти жетончики можно менять и на еду, и напитки. полно какой-то неведомой еды. Э, печеные шишки, пюре из кукурузы с сахаром. Параминь пиняо, пор фавор. Так, я заказала что-то странное. Это печеные шишки в соли. Все едят активно. Ну это гастозум. Боже, страшно, но прикольно. Запеченные орехи какие-то. Бразильцы, что вы придумали опять? Это ужасно странно, но я продолжаю есть. Ну, то есть, не уверена, что я бы смогла питаться этим всю жизнь. Но если бы в детстве мне кто-то предложил шишек, ну, наверное, сейчас бы мне это казалось нормальным. Eu quero só pegar um pequeno interview. Não, então, a festa junina de São João. Aham. Joanina. Aham. Então aí fazemos uma festa Aham. de São João, uma festa que é para alegrar fogueira, dança, música. E pessoas é. podem dançar? Pode dançar também. Na igreja? Na igreja. Sem problema, aqui no Brasil pode. Na não pode. Aqui pode. <laughs> e pode beber alcoólico? Pode beber álcool, pode, normal pode normal. E você bebe também? O padre bebe também. E vinho quente? Vinho quente, quentão. Trijame ah, brasileiro. <laughs> É, a festa, a alegria do povo brasileiro é assim. E você gosta? Eu gosto. Eu tenho 12 anos de padre, 12. ao povo da Rússia, o povo da Rússia é uma bênção toda especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. E hoje os próximos. упаду. Меня еще никогда священник не благословлял и не обнимал. <laughs> Католический. Так, теперь будет какой-то странный десерт. Это долго вареная кукуруза в молоке с корицей и тремя килограммами сахара. Не похоже на рисовую кашку в детском саду. Такая же милая и мягенькая, только сахаром. Интересненько. Меня эти искусственные деньги просто убивают есть какой-то азарт в том, чтобы их потратить. О! Упоку! Она посыпала хорофой. Это вот та самая мука из видео с ребятами. Мута бригада. Бригада você, boa festa. Та самая мука, с которой мы готовили. Помните, мы жарили бананы с луком? Это там, посмотрите. Теперь попробуем. Уберите от экранов вегетарианцев. Ну, блин, это так смешно, я как будто на одну секундочку попала на какое-то детское мероприятие, где можно все, где искусственные деньги, где костер из красной слюды, дружелюбные бразильцы и алкоголь с шашлыками тоже имеется. Если вам кажется, что я тепло одета, то сюрприз, наступила зима, и приперлась такие холода, что э, в итоге тепло одета не только я. Подмог пришел оттуда, откуда не ждали. Марина, это за мероприятие? То я тоже еще до конца не понимаю. Люди в июне собираются, приходят на территорию церкви, делают искусственные билетики, типа это деньги. За деньги они покупают эти билетики, меняются этими билетиками. А потом, а потом у меня другая шляпа. А потом они на территории церкви поют, пьют алкоголь, значит, развлекаются. И происходит вот это вот всеобщее бразильское а, безумие. E também a festa né, da igreja ela tem, ela tem um, um objetivo, né, que é restaurar a nossa igreja. Então toda a arrecadação que, que arrecadar na festa é para restaurar a igreja. Ah, Que ela tem 220 anos. ну что, вот такая у нас была вечеринка. Теперь мы все ставим лайки. Лайки, se inscreve no canal. o vídeo. Deixe seu comentário. Comente. Comente é muito importante, claro.